بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي وادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي جنة مودية فادخلي في عبادي وادخلي